Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game Yang bertajuk Okay Kenapa ada orang menangis Aku teringat satu game horror Yang ada orang menangis juga Tak salah aku dia macam apa Game macam playable Oh dah start ke? Oh, belum belum belum belum Oh, apa nama game tu? Uh, Vice Age kan? Uh. Dia start-start ada orang menangis. Wait, what? Oh, boleh gerak. Assalamualaikum, hello? Okay, dekat ruang tamu. Okay, dah start kot. Maybe... Oh dah start Okay Oh my god Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon 4 pagi Kau tahu tak 4 pagi Jom kita ambil telefon Betul lah PT kan Right click E E Alright Hello Ah, uh, as asal karakter kita macam nak pengsan siap Okay, masuk pintu Alright, frame rate memang GG Tapi tak apa Ada orang bernafas Gelap siap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap Oh, TV, TV Siapa tu? Nampak macam perempuan Perempuan Hello? Muka bukan goyang. Ni sebiji macam playable teaser tu. Okay. Lagi kita jalan. Uh, ya, Ah. Terang gila weh. Eh, punya apa tu? Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh bilik ni bilik ni bilik ni Ada orang ke sebelah ni Ah, biasa pi, asa reverse Pintu dia reverse Oh makin dekat makin dekat makin dekat Okay bunyinya makin dekat kan Makin dekat Ada siapa ke? Oh, ada lubang. Perempuan tadi ke? Eh, what? Oh, kita balik ke ruang tamu ni balik. Engkau ke kat dalam tu? Engkau ke kat dalam tu? Kenapa lagu bertukar? Kenapa lagu bertukar? Tengok dalam ni lagi ke? Aku risau betul lah tengok dalam ni. Oh, dia makin dekat lah. Yo yo yo dia makin dekat dia makin dekat. Allah. Ada buka. Oh, ada pintu terbuka, ada pintu terbuka. Dia buat dah guys, dia buat dah. Dia buat dah. Siapa yang ketawa tu? Oh yes. Pintu terbuka. Oh no. Pintu terbuka. Ada siapa ke dalam ni? Ada siapa ke? Oh, sebiji macam piti eh. Ha. Aku selamatkan dalam tandas. Bunyi macam bunyi alien tu. berdesing telinga aku tahu tak rip telinga boleh keluar oh senyap dah semua ya dah aman ke kita balik-balik ke rumah TV kita rumah TV eh balik-balik ke bilik TV kita apa pun kita mengintai lu kita tengok TV dulu alright TV dah kosong uh, dah tak ada apa-apa siaran dah tak ada guys tak bayar astro jadi macam ni ya Okay siaran dah tak ada Eh tak ada apa dalam ni Mana pergi perempuan tu eh Mana pergi Tu soalan dia Mana pergi Oh Macam dalam bilik ni Oh tandas pun dah terang eh? Oh ada orang main lampu punya Tandas ni Oh ha ni Oh apa tu Kalkulator? Apa ni? Lipas ke apa? Ih, lipas! Okey, redah, redah semua, redah! Lipas! Redah! Tutup mata, tutup mata! Maai, banyaknya lipas! Ada beribu! Ribu! Ekor lipas! Ih! Kotor eh Tempat ni Apa dah jadi weh Apa dah jadi Tengok dia tutup lampu lagi Ui merah Ah, uh, Alamak bilik terkurung Ui tu jering apa ni Wah Kena virus ke apa ni? Oh tak tak tak game. Aku aku kena virus tadi we. Wah, jap aku aku kena virus. Aku terkejut dengan game ni virus. Wah, oh, tak guna punya Sahi Ibrahimi. Kau memang troll. So aku rasa itulah dia game dia. Uh, yang bertajuk August 9. Ah uh, itu tajuk dia tak sempat bagi tahu. Uh, terima kasih banyak-banyak sebab siapa yang menonton kalau korang suka dengan video ni macam biasalah kalau korang terkejut sekali dengan aku korang like jangan lupa untuk subscribe juga dan jangan lupa untuk komen di bawah uh, ya yeah, kita akan jumpa lagi dalam video akan datang assalamualaikum dan bye bye serius aku ingat kena virus tu serius